La mamma non mi fa mai mangiare questa colazione. Anche a me mamma dice che non posso mangiare la colazione, la pizza, papà. Se è per questo neanche a me fa vedere il telefono la mattina. Però non c'è quindi. Sai mamma, papà ci fa mangiare le chifezze a colazione. Ah, non credo proprio, lo sa che non voglio. Dai papà, la mamma è un po' più brava. Guarda che c'è tua mamma. <laughs> Grazie, amore. Dai papà, che siamo già in anche oggi. Papà, io ho ancora le ciabatte! Oh cacchio! siamo ancora in ritardo, è già chiuso! Eh vabbè, adesso mi metto qualcosa, sì. dai, insomma. Ok ragazzi, dai fuori, siamo un po' in anticipo, però va bene, dai, meglio. Dai, ciao, andiamo, andiamo, andiamo. Benissimo, siamo i primi Anna, facciamo in tempo a ripassare ancora un po' la lezione.